godine u e, Španiji. Još jednom je reprezentacija naše zemlje igrala protiv Čila i to na svetskom prvenstvu 1906. za udarac na šut nije dobro zahvatio ovu loptu pa ju je lako prihvatio Gomardan i to je pokazao i ovog puta njegov udarac brani Arias najbolji napad reprezentacije Srbije, sve je bilo brzo, efektno i lepo. Dakle, počelo je od Adema Maljajića koji je ovom dugom loptom pronašao Radonjića i kada je delovalo da je izgubio prednost, Radonjić je brzo pronašao driblingom kroz no... Vicencio na desnoj strani Dija, sad je opasno. Ovo je bio najopasniji napad reprezentacije Čile, ostao je sam eh, na šutu sa Gal Nismo tu napravili pritisak i igrač koji je trebalo prava da smrtnu kaznu. Evo prilike za Čile. Blokirao je Milenković. Opasna akcija Čileanaca, međutim bliži lopti Vladimir Stojković. Probao je Kolarov, evo te akcije još jednom. Žuti karton Rukavini. Grujić se pridigao i izgleda je sve... Govorio sam o tom čuvenom susretu između Čile i Jugoslavije 1960. Radonjić, udarac Radonjića. Fantastičan prijem lopte i odličan šut e, Kolarov. Dobra ideja, Milinković, Savić, Mitrović, Mitrović, Rota kod Radonjića, brani Arijes. Prostor opasno, brani Stojković fenomenalno. Vrlo lepa akcija Čilea i sjajna odbrana Vladimira Stojkovića. Udarac Valdesa, evo kako je tekao taj napad, Fernandez, pa tamo Albornoz grudima za Valdesa, sjajan šut i naravno Sjajna odbrana Stojkovića. Drugi put na utakmicu Čileanci, zato udarac Filipa Kostića. Filip Kostić, standardan tokom star, ulazi u priliku, Fernandez, imali smo mnogo sreće. 75. minut, najbolja prilika na utakmici uopšte, evo tog napada ponovo, Fernandez, fantastičan prijem lopte posle idealnog e, proigravanja. Probao je Bizama, lopta u kazani prostor, 1-0 za Chile. Evo tog napada ponovo,